Hey, what's going on guys? Siz English Clubhouse kanaldasiz. Sizlar bilan Shohrux AK. Bugun yana inglizcha qo'shiq tarjima qilish orqali tilni o'rganishda davom etamiz. Bugungi tarjima qiladigan qo'shig'imiz When the party's over, ya'ni bazm tugaganda yoki qachonki bazm tugaganda. bu qo'shiq billi aylish tomonidan aytilgan e, va juda yam ajoyib qo'shiq tushunishga oson e, va o'zingizga foydali va qiziqarli bo'lgan bir qancha inglizcha so'z va iboralarni o'rganib olishingiz mumkin ho'p umid qilamanki bu sizlarga ma'qul keladi e, va albatta foydali bo'ladi qani bo'lmasam qo'shiqni tarjima qilishni boshladik ho'p qo'shiq mana shu qator bilan boshlanadi ya'ni don't you know i'm no good for you don't you know I'm no good for you don't you know bu e, bilmaysanmi degani no bilmoq don't you know bilmaysanmi deyapti gap e, nimani bilmaysanmi deyapti gap davom etadi I'm no good for you mhm. men deyapti no good yaxshi emas for you for you sen uchun endi bu yerda I'm no good for you qanaqa ma'noda kelyapti I'm not a good person for you deyapti men sen uchun uh, yaxshi inson emasman uh, I'm I'm no goodni xuddi I'm not good bilan e, o'xshash uh, ma'noda tushunsangiz bo'ladi I'm no good for you ya'ni men senga mos emasman deb tushunishingiz mumkin bu bu holatda ya'ni sen meni yaxshi inson deb hisoblamaysan deb emas balki bu o'zi tan olyapti aytyapti qo'shiqda men sen sen uchun mos emasman men sen uchun yaxshi odam emasman degan ma'noda i'm no good i'm not a good personga o'xshash ma'nosi ho'p davom etamiz i've learned to lose you i've learned to lose you aytyapti men o'rgandim deyapti learn o'rganmoq men o'rgandim yoki bilib oldim deyishingiz mumkin to lose you lose yo'qotmoq you seni demak men seni yo'qotishni o'rgandim deyapti men seni yo'qotishni o'rgandim can't afford to can't afford to ho'p can't afford to bu qurbi yetmaslik bo'ladi o'zbek tiliga oddiy qilib tarjima qilganda ya'ni misol uchun i can't afford to buy this car deyishingiz mumkin ya'ni men bu mashinani sotib olishga qurbim yetmaydi mana shu ham bitta misol bo'lishi mumkin ya'ni can't afford to ga endi bu yerda aytyapti e, men seni yo'qotishni o'rgandim bunga qurbim yetmaydi deyapti ya'ni men uchun qiyin degan ma'noda tore my shirt to stop you bleeding mm -hmm. tore my shirt to stop you bleeding tore bu uh, tear degan fe'l bor tear yig'lamoq so'ziga o'xshaydi yozilishi uh, tore tear tear ya'ni Э, yirtmoq degan ma'noda tear э, yirtmoq o'sha yirtmoq yirtib tashlamoq э, xullas o'sha tearni o'tgan zamon shakli bo'ladi tor demak aytyapti yirt bu yerda i ni tushirib qoldirgan i tor deyapti ya'ni t tor my shirt men ko'ylagimni yirtib tashladim deyapti yirtdim deyapti nima uchun yirtdim deyapti to stop you bleeding seni bleed bleed degani e, qon oqmoq ya'ni sizdan qon oqsa bleed deyishingiz mumkin uh, i'm bleeding ya'ni biror joyingiz qonayotgan bo'lsa uh, se, seni qondan to'xtatish uchun uh, ko'ylagimni yirtdim deyapti ya'ni o'sha ko'ylagini yirtib qayerdandir bog'lab qo'ygan nazarda tutyapti but nothing ever aytgancha man buni aytmadim uh, bleeding deganda bu yerda g ni tushirib qoldirgan uh, talaffuzga oson bo'lishi uchun shunaqa holatda tushunsangiz bo'ladi ya'ni apostrofni aytyapman bleeding bleeding bilan bir xil bu yerdagi gni e, shunchaki bor deb hisoblasangiz bo'ldi bu yerda yozuv yozuvda olib qoldirilgan talaffuz qilganda ham eshitilmaydi bleeding bleeding davom etamiz but nothing ever stops you living mm -hmm. yana bu yerda kelyapti nothing deganda jin tushirib qoldirgan uh, but nothing lekin hech narsa deyapti ever ever har doim degani lekin bu yerda nothing bilan birga kelgani uchun hech qachon ma'nosiga o'zgarib ketadi nothing ever hech narsa hech qachon stops you stops you living to'xtatadi seni nimadan living leave degani ketmoq tashlab ketmoq demak lekin hech narsa hech qachon seni ketishdan ya'ni tashlab ketishdan to'xtat to'xtatmaydi deyapti davom etamiz quiet when i'm coming home and i'm on my own mm -hmm. quiet deyapti quiet degani tinch ya'ni jimjitlik skuna sukut deyishingiz mumkin quiet jim uh, deyapti when qachonki i'm coming home mm -hmm. men kelayotganimda uyga demak men uyga kelayotganimda jim deyapti tinchlik deyishingiz mumkin and va i'm on my own men o'zimman deyapti i'm on my own on my own uh, misol uchun uh, biror nimani o'zim qilaman o'zim qila olaman demoqchi bo'lsangiz i can do it on my own deyishingiz mumkin men buni o'zim qila olaman on my own o'sha o'zim degan ya'ni yolg'iz degan ma'noda I'm on my own men o'zimman I'm mana shu ma'noda davom etamiz I could lie say I like it like that like it like that mm -hmm. I could lie deyapti men aldashim mumkin I could lie men aldashim mumkin uh, say endi say bu yerda qanaqa ma'noda kelyapti sey o'zini o'sha demoq aytmoq ma'nosida emas balki e, o'zbek tilida aytaylik degan ma'noda kelyapti yoki e, misol uchun deyishingiz mumkin e, for example degan so'z bor xuddi shunga o'xshashroq ma'noda kelyapti bu yerda misol uchun o'zbek tilida aytaylik menda shuncha pul bor deb gapirasiz aytaylik bu bunday aytaylik u bunday deb gapirganingizda xuddi ingliz tilida ham mana shu narsa bor say Э, aytaylik deyapti i like it like that men uni shunaqa bo'lishini yaxshi ko'raman men men uni e, like that shunaqa yoki o'shanaqa men ana shunaqa bo'lishini men an, uni ana shunaqaligini yaxshi ko'raman ana shunaqa bo'lishini yaxshi ko'raman ana shunaqa bo'lishi yoqadi deyishingiz mumkin like it like that ya'ni qaytaryapti yana ho'p bu qator yana bir marta qaytariladi i could lie say i like it like that like it like that davom etamiz don't you know too much already mm -hmm. yana yaptı, don't you know bilmaysanmi yaptı? too much too much degani uh, judayam ko'p too much much bu uh, ko'p bo'lsa endi siz tuni qo'shganingizda uh, very degan so'z bor very cüdyem, very uh, mana shu mana shundan ham kuchli bo'ladi to ma'nosi ko'pincha bu negativga o'zgartirib yuboradi misol uchun too much desangiz bu yerda shunaqangi ko'pki keragidan ortiq too much ya'ni keragidan ortiq already allaqachon demak allaqachon e, judayam ko'p bilmaysanmi allaqachon bilmaysanmi judayam ko'p yoki keragidan ortiq bilmaysanmi allaqachon degan ma'noda aytyapti i'll only hurt you if you let me mhm. i'll only hurt you men i'll, I'll bu i will I willni qisqartirilgan shakli demak men deyapti only faqatgina hurt you hurt uh, bu hurt yaralamoq degani men seni uh, yaralayman deyapti if you let me agar uh, if sen let me menga ruxsat bersang yoki menga qo'yib bersang menga qo'yib bersang men seni faqatgina yaralayman yoki shikastlayman degan ma'noda Call me friend, but keep me closer. Call me friend, but keep me closer. Mm Aytyapti, call me friend, meni do'st deb ata. Call biror kim nimadir biror kimni chaqirmoq ma'nosida keladi call yoki qo'ng'iroq qilmoq ma'nosida keladi endi biror kimni nimadir deb atash ma'nosida ham call deb ishlatiladi uh, call me friend misol uchun aytaylik uh, ismingizni aytdingiz birorta ingliz inglizga yoki amerikan amerikalikka siz ismingizni aytdingiz o'zbekcha ismingizni u u uchun talaffuz qilish qiyin bo'ldi siz shunda e, uni osonroq talaffuz talaffuz qilish osonroq bo'lishi uchun ismingizni qisqartirib unga qulayroqni aytishingiz mumkin e, misol uchun call me aytaylik jack yoki call me john mana shu holatda ismingiz talaffuz qiyin bo'lganda ya'ni meni shunaqa deb ata just call me jack just call me john endi bu yerda call me friend meni do'st deb ata deyapti call me friend meni do'st deb ata meni do'st deb chaqir but ammo keep me closer mm -hmm. keep me closer meni yaqinroq tut deyapti keep keep saqlamoq degani me meni closer yaqinroq demak meni yaqinroq tut meni yaqinroq saqla deyapti call me back menga qaytib qo'ng'iroq qil call me back menga qaytib qo'ng'iroq qil and va i'll call you when the party's over mm -hmm. va deyapti I will I will call you men senga qo'ng'iroq qilaman when qachonki the party uh, bazm is over ya'ni o'sha bazm tugaganda over tugadi tugash Xo'p, tarjima qildik bu yerni. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. Ya'ni shu holatda, ya'ni bir marta qaytaradi shu yerni. Xo'p, keyingi qismni o'tamiz keyingi qatorga but nothing is better sometimes yoki better uh, but nothing is better sometimes demak bu yerda ammo hech narsa nothing endi bu yerda nothing bo'lgani uchun gapni butunligicha inkorga aylantirib yuboradi va better yaxshiroq bo'lsa uh, sometimes ba'zan demak hech narsa ba'zan yaxshiroq emas ma'nosida once uh, we've both said our goodbyes mm -hmm. demak bu gapni davomi bo'lib kelyapti bu uh, once qachonki xuddi whenga o'xshab kelyapti bu yerda gapni bog'lab uh, once we've both biz present perfectni qisqartirgan shakli both ikkovimiz said uh, aytganimizda our goodbyes bizni goodbye bu o'sha uh, xayrlashish uh, xayrlashuvimizni xullas bir bir uh, say goodbye ya'ni o'sha xayr deyish demak biz bir birimiz bilan xayrlashganimizda yoki o'sha xayrlashuvimizni aytganimizda hech narsa e, ba'zan yaxshiroq emas degan ma'noda kelyapti bitta gap bo'lib let's just let it go. Let's just let it go. Ke shunchalik unutaylik buni deyapti. Let it go. unut, e'tibor berma degan ma'noda. Let it go. qo'yib yubor deyishing. O'zbek tiliga to'g'ridan to'g'ri tarjima qilsa let it go. uni qo'yib yubor bo'ladi. Endi let's just let it go. O'sha let it go bu yerda unutaylik degan ma'noda. Let me let you go. Mhm. Endi menga ruxsat ber seni qo'yib yuborishimga seni qo'yib yuboray deb tushunishingiz mumkin seni qo'yib yuboray let me let it let me let you go mana shu holatda hop yana bir marta mana bu tarjima qilgan joyimizni qaytaradi va shu bilan qo'shig'imiz bugungi tarjima qiladigan qo'shig'imiz nihoyasiga yetadi umid qilamanki bu sizlarga ma'qul keldi agar yoqqan bo'lsa albatta like tugmasini bosishni unutmang hmm, va o'z fikrlaringizni kommentariyada albatta yozib qoldirishni ham yodingizdan chiqarmang keyingi darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling